ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በካቢኔያቸው አዲስ ሽግሽግና የስራ ምድብ አደረጉ። የመከላከያ ሚኒስትሩ አቶ ለማ መገርሳ ተነሱ። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ አዳነች አበቤ የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ሆነው ተሾሙ። በሌላ በኩል ሽግሽጉ ብዙ ሊደንቅና ሊያስገርም እንደማይገባ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ political science መምህር ገለጹ። መለስካቸው አመሃ እሰራለሁ። በመንግስት መገናኛ ብዙሃን ዛሬ በተቀዳሚ ዜናነት በተደጋጋሚ ሲነገር እንደተሰማ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአስራ አንድ ሰዎች አዳዲስ ሹመት ሰጥተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ሆነው ለሁለት ዓመታት ያህል ያገለገሉት ኢንጂነር ታከለ ኡማ የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትር ሆኖ ሲሾሙ በእርሳቸው ስፍራ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የነበሩት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተተክተው የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ በመሆን ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ አድርጎ ቃለ መሃላ አስፈጽሟቸዋል። የቀድሞ የመከላከያ ሚኒስትር አቶ ለማ ገርሳ ተነስተው ዶክተር ቀና ያደታ የሀገር መከላከያ ሚኒስትር ሆነዋል። ባለፉት ጥቂት ዓመታት ምክትል ጠቅላይ አቃቢ ሕግነት ሲያገለግሉ የቆዩት ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስም ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ሆነው ተመርጠዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪያት ኃላፊ የነበሩት አቶ ንጉሱ ጥላሁን የስራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን ኮሚሽነር ሆነዋል። ሌሎችም ሹመቶች ተዘርዝረዋል። የዛሬውን የካቢኔ ሹመት በተመለከተ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነቶች መምህር ፕሮፌሰር ካሳሁን ብርሃኑን ጠይቄያቸው ነበር። በተለያዩ ጊዜያት የስራ ድልድል ምደባ ሲካሄድ ነበር። በተደጋጋሚ ሲካሄድ ነበር። ከእነሱ አንዱ ነው ሁለት ሺህ አስር ጀምሮ በሽግግር ጊዜ ውስጥ ነው የምንገኘው። በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ ለሁሉም የኃላፊነት ቦታዎች የበለጠ ተስማሚ የሚሆኑ ሰዎችን በአንድ ምደባ፣ በሁለት ጊዜ ምደባ ተቃሎ ማጠናቀቅ የሚቻል አይመስሉ የታየ ለዚህ ቦታ እገሌ የበለጠ ይመጥናል እየተባለ የሚደረግ ነገር ነው። ተከታታይም ሌሎች ምደባዎች ሊደረጉ ይችላሉ ወይም ተመሳሳይ እንደገና የመደብ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እና ግን እንደዚህ ቶሎ ቶሎ ማድረጉና ለራሳቸው ለተሸዋሚዎቹ ስራ አያስቸግርም? የኃላፊነት ስራን በቀጣይነት ለማካሄድ አንዳንድ ችግሮች ሊያጋጥሙ ይችላል። ነገር ግን ይሄ ክተለን በሚል ደግሞ ለተወሰነ የኃላፊነት ቦታዎች የበለጠ ይመጥናል የሚባሉ ሰዎች በታሰቡ ቁጥር ይህንን ማድረጉ ደግሞ ጥቅም ያለው ይመስል ምክንያቱም ቶሎ ቶሎ ለዋወጣችሁ እንባላለን የበለጠ ይመጥናል ይገባል ከባሉ ሰዎችን ደግሞ በኃላፊነት አለማስተማረት እንደዚህ ጎጂ ያለውና ከዚህ አንጻር ይህን ደግሞ ስተው የሚሻለው ማድረጉ ጠቃሚ ነው። አሁን በእርሶ አስተሳሰብ፣ በእርሶ አስተያየት ከኃላፊነታቸው ተነስተው ወደ ሌላ ኃላፊነት ያስተዛወሩም አሉ። በእነዚህ ሰዎች ላይ ነገር እንደዚህ ሊደርስብኝ ይችላል የሚል የስሜት መረበሻ አይፈጥርም? ሊፈጥር ይችላል፣ ግን መፍጠር የለበትም ነው የምለው። ምክንያቱም አሁን የተደረጉ አዲስ ምደባዎችን በምናይበት ጊዜ ገለል የመደረግ ነገር አላይ። ስለዚህ ይህንን ተከትለው በኃላፊነት ላይ እስከቆዩበት ጊዜ ድረስ የሚጠበቅባቸውን ባለ አቅማቸው በሚቻለው ሁሉ ተግባራዊ ማድረግ ነው የሚጠበቁ ስለዚህ ያህል ጊዜ ምንም ነገር ለውጥ ሳይደረግ ትቆያላችሁ ተብለው አይደለም። በአንድ በኩል ስንመለከተው የጠቅላይ ሚኒስትሩን ስልጣን ፍጹም የሚያደርገው ይመስላል። እሳቸው በፈለጉ ጊዜ አንስተው በፈለጉ ጊዜ ደግሞ የሚተኩ በፈለጉ ጊዜ የሚያስቀምጡ አይነት ነገር ያስመስላል የሚሉም ሰዎች አሉ። ምን አስተያየት አለው እርሱ? ከመጀመሪያ በተለይ የካቢኔ ኃላፊነቶችን በሚመለከት በፊትም ጀምሮ ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኃላፊነት ነው። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተመረጡ ሰዎችን አቅርቦ ማጸደቅ ይጠበቃል። ይህ ከፊትም ጀምሮ ይሄ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የኃላፊነት ስልጣን ስር የሚወርድ ጉዳይ ነው። ስለዚህ የሚባለው የአምባገንነት ወይም ደግሞ የበላይ ቆራጭነት መንፈስ አይደለም። ይሄ እንዲህ አይነት ነገር ለማድረግ ዴሞክራትም አያደርጋቸው አምባገነን አያደርጋቸው። መስፈርቱ ይሄ መሆን አለበት እያለ በሚቻለው መጠን በኃላፊነት ስራ ላይ ምደባ ሲደረግ የሚመደቡበትን ተቋማት በስራ አፈጻጸም ላቆዳለው ደረጃ ሊያደርሱ ይችላሉ ተብለው የሚታሰቡ ሰዎች በቅድመና ታይተው ቢመደቡ ቀጣይነት ሊኖረው ይችላል። ይህ ስለተባለ ደግሞ ለምሳሌ ዛሬ ያልታዩ ጉዳዮች ያልታዩ ሰዎች የተሻለ ስራ አፈጻጸም ያስመዘግባሉ ተብሎ በሚታሰብበት ጊዜ ይህን ከማድረግ እንዲተለክል ነገር መኖር ያለበት አይመስልም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ተግባር በመፈጸምና በመወሰን ኃላፊነትም መብቱም ስልጣኑም አላቸው። ግን ህዝቡ በዚህ ረገድ ምን አይነት ተሳትፎ ማድረግ ይጠበቅበታል? በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ህዝቡ በተወካዮቹ አማካኝነት አንዳንድ አስተያየቶችን ሊሰጥ ይችላል። ለምሳሌ እገሌ ወይም ገሊት ከዚህ ቦታ ይዞች የዛ ቦታ ብትሆን የበለጠ ተዋጽኦ ያደርጋል ታደርጋል። በላይ ደግሞ ከሚጭራሹ ለዚህ ደረጃ ላለ ኃላፊነት ይበቃል አይበቃል የሚሉ አስተያየቶች ይሰ ተወካዮች እንግዲህ ተወካዮች የህዝብ እንደራሴዎች ናቸው። በፓርላማ ውስጥ ያሉ ማስተላለፍ ይቻላል። ይህ የሚከለክል ነገር ይሄ ማለት ዝም ብሎ በሚደረግ አስተያየት ብቻ የተጋንስቶ የስራ አካሄድ የግድ በዛ ስር መውደቅ ማለት አይቻልም። ምክንያቱም ሎ ይመጥናል እገሌ ይመጥናል ሲል አንተ ይመጥን ልትል ሲባል አንዱ ደግሞ ምንም አይልም በአንድ ጊዜ አስቸጋሪ ነው። መጠን ከህዝብ በተወካዮች በኩል የሚቀርቡ አስተያየቶችን ከግምት ውስጥ ማስገባት ይቻላል። በመጨረሻ እንግዲህ አይነት ነገሮችን ለማከናወን ኃላፊነቱ የጠቅላይ ሚኒስትር መርጠው ማጸደቁ። መለስካቸውና ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ